අපි මීළඟට සාකච්ඡා කරනවා තවත් විශේෂ දෙයක් ගැන තමා සාමූහික ගිවිසු. අපි මේක ඉංග්ලිෂ් වලින් හඳුන්වන්න පුළුවන් collective agreement කියලා. සාමූහික ගිවිසුමක් කියන්නේ අපි බලන්න වචනේ අදහස අරන් බලන්න. සාමූහය සාමූහික කියන්නේ සමූහයක්. සමූහයක් කියන්නේ එක්කෙනෙක්ට වඩා වැඩි පිරිසක්. දෙන්නෙක්ටත් වඩා වැඩි පිරිසක් කියන අදහස තමයි. සමූහයක් කියවම දැන් දෙන්නෙක්ට අපි කියන්නේ දෙන්නෙක් කියලා නෙමෙයි නැත්නම් දෙපාර්ශ්වයක් කියලා. සමූහයක් කියලා කියන්නේ ඊට වඩා වැඩි පාර්ශ්වයක්. ඉතින් සාමූහික ගිවිසුමකට එකතු වෙන පාර්ශ්ව තුනක් ඉන්නවා. ඒ තමයි සේවා යෝජකයා. එහෙම නැත්නම් රැකියාව දෙන කෙනා. එයාට කියනවා එම්ප්ලොයර් කියලා. ඊට පස්සේ සේවාව ලබන පාර්ශවය සේවා ලාභිය එහෙම නැත්නම් අපි සේවා ලාභිය කියන බෑත්‍රම සේවයා කිය සේවකයා කියලා තමයි කියන්න වෙන්නේ. එහෙම කියන්නේ එම්ප්ලොයි ඉංග්‍රීසි වලින් එම්ප්ලොයයි එම්ප්ලොයි තව පාර්ශවයක් කියන වෘත්තීය සමිතිය. ඔවුන් කියන්නේ රැකියාව කරන සේවකයා නියෝජනය කරන වෘත්තීය සමිතියේ පාර්ශව මේ පාර්ශව තුනම එකතු වෙලා යම්කිසි කාරණයක් සම්බන්ධයෙන් එකඟතාවයකට එනවනම් ගිය මොකක් හරි කොන්දේසියක් අයිතිවාසිකමක් ඔවුන්ට ලැබෙන්න ඕනේ වරප්‍රසාදයක් එවැනි දෙයක් කඩවීමක් තුළදී මේ පාර්ශ්ව තුනම සාකච්ඡා කරලා යම් එකඟතාවයකට එනවා. ඉතින් මේ සඳහා කාර්මික ආරවුල් පනතේ පහසුකම් සලසලා තියෙනවා කොහොමද මේ එකඟතාවයකට එන්නේ කියලා එකඟතාවයට ආවට පස්සේ මෙවැනි කිවිසුම් අත්සන් කරාට පස්සේ මේවා බලාත්මක වෙනවා නීති බවටපත් වෙනවා අයි කිසිම පාර්ශවයකට මේවා කඩලා දාන්න බෑ ඉතින් ඒක තමයි සාමූහික ගිවිසුමක් කියලා කියන්නේ සාමූහික ගිවිසුමක සිද්ධ වෙන්නේ එවැනි කාරණයක් ඉතින් මේ සේවා ගිවිසුම ගැන අපි තවදුරටත් කතා කරනකොට සේවා ගිවිසුමේ විවිධ කාරණා අන්තර්ගත වෙනවා සේවා ගිවිසුමක් තුළ දැන් සේවා ගිවිසුමක තියෙන කාරණා සඳහන් කරන පුහම දැන් අපිට ඔබ දන්නවා මේ රැකියාවකට යනකොට ඉස්සලාම සම්මුඛ පරීක්ෂණයකට ගිහිල්ලා සම්මුඛ පරීක්ෂණයෙන් පස්සේ ඔබට ඒ ඔබ තේරුණා නම් රැකියාවට ඔබට කැඳවීමේ ලිපියක් ලැබෙනවා ඊට පස්සේ පළවෙනි දවසේ අපොයින්ට්මන්ට් ලෙටර් එකක් එහෙම නැත්නම් පත්වීමේ ලිපියක් ලැබෙනවා මේ පත්වීමේ ලිපිය ලැබෙන දවසේ තව අමතර ඩොකියමන්ට් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඒ තමා රැකියා විස්තරයක් නැත්නම් ජොබ් ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකක් වගේ රැකියාවේ වාට කරන්න තියෙන කාර්යභාරය මොනවද? එවැනි දේවල් සම්බන්ධයෙන් තියෙන ඩොකියමන්ට් ලැබෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ විශේෂයෙන් මේ පත්වීමේ ලිපිය ආශ්‍රිතව හම්බ වෙන ඩොකියමන්ට් වල සඳහන් කරුණු තියෙනවා. ඒ තමා සේවකයාගේ නම සහ තනතුර සහ තනතුරේ ස්වභාවය. පළවෙනි එක. කියන්නේ ඔයාගේ නම මේක සඳහන් වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේක ඔයාට දුන්න පත්වීමක්. ඔයාගේ තනතුර මොකද්ද? මානව සම්පත් අංශන මානව සම්පත් ඔබ වෘත්තිකේ වෘත්තිය මොකද්ද? ඔබ විධායක නිලධාරියෙක්ද? සහායකවරයෙක්ද? කළමනාකරුවෙක්ද? මොකද්ද කියන ඒ තනතුර සඳහන් කරනවා මේකේ. ඒ වගේම තනතුරේ ස්වභාවය. ස්වභාවය කියන්නේ මේ ස්ථීරද? කෙටි ඒ කියන්නේ යම්කිසි කොන්ත්‍රාක්ට් එකකට ආයත් එකක්ද? කාල සීමාව මොකද්ද කියන දේ සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ පත්වීම ක්‍රියාත්මක වෙන දිනේ ඔබ මේ තනතුර සඳහා තෝරා පත් කරගත්තේ කොයි දවසේද කියලා මේ ඔබට ලැබෙන ડોකියුමන්ට් එකේ සඳහන් වෙනවා. ඊට පස්සේ ශ්‍රේණිය. ගොඩක් වෙලාට ශ්‍රේණිගත වෙන්නේ නම් පෞද්ගලික අංශන වල රජයේ රැකියාවක ගුරුවරයෙක් වගේ කෙනෙක් ගත්තා ගුරු ශ්‍රේණිය දින ඔබ දන්නවා බැංකු නිලධාරීන් ගත්තාම බැංකර්ස්ලා ගත්තාම ශ්‍රේණිය තියෙනවා. ඊට පස්සේ මොකද්ද බේසික් සැලරි එක මූලික වේතනය සහ කොච්චර සැලරි එකක් හම්බ වෙනවද බේසික් සැලරි එක කොච්චර හම්බ වෙනවද අමතර දීමනා මොනවද ඒ දේවලුත් මේක සඳහන් වෙනවා ඒ වගේම ඔබගේ දීමනා නැත්නම් සැලරි එක ලැබෙන්නේ කාල සීමාව මොකද්ද මාසිකවද සතිපතාද අමතර දීමනා තියෙනවා නම් ඒවා ලැබෙන්නේ කොහොමද මේවා විස්තර වශයෙන් තේරුම් ගන්න සටහන් කරලා තියෙනවා ඊට පස්සේ ජීවන වියදම් දීමනාවක් තියෙනවා නේද විශේෂයෙන් මෙවැනි කාලයට වළංගු දෙයක් ජීවන වියදම් දීම නම් රටේ ආර්ථිකයේ තියෙන ඉන්ෆ්ලේෂන් එකත් එක්ක උද්දමනයත් එක්ක ගැළපීමට ජීවන වියදම් හම්බ වෙනවා නම් ඒවත් මේක සඳහන් වෙන්න ඕනේ වෙනත් දීමනා තියෙනවා නම් ඒවත් සඳහන් කරන්න ඕනේ ඊට පස්සේ විශේෂයෙන්ම ප්‍රොබේෂන් පීරියඩ් එක කියන එක පරිවාස කාලය කියලා කියනවා අපි සිංහලෙන් ප්‍රොබේෂන් පීරියඩ් එක කියලා කියන්නේ දෙපාර්ශවයටම තමන් ඇවිල්ලා ඉන්නේ හරි තැනටද විශේෂයෙන් රැකියාව කරන කෙනා මේ මට ගැළපෙන තැනකට මම මේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. මෙතන රැකියාව මට කරන්න පුළුවන්ද කියලා පරීක්ෂා කරන්නත් රැකියාව දෙන කෙනා එහෙම නැත්නම් සේවා යෝජකයා එම්ප්ලොයර්ටත් පුළුවන් මේ ගත්ත කෙනා හරියටම හරිද? මෙයා දිගුගල්ලෝ තියාගැනීමේ ප්‍රශ්නයක් නැද්ද? කියලා පරීක්ෂා කරලා බලන්න විශේෂයෙන් performance පරීක්ෂා කරලා බලන්න පුළුවන් කාලයක්. පරිවාස කාලය කියලා කියන්නේ. probation period කියලා කියන්නේ. රැකියාව කරන කට්ටිය දන්නවා මං හිතන්නේ. සාමාන්‍ය මාස 6ක් විතර කාලයක් තියෙනවා. මේ කාලෙදී දෙපාර්ශ්වයෙන් ඕනෑම පාර්ශ්වයකට පුළුවන් තමන්ගේ සුව කැමැත්තෙන් රැකියාවෙන් රැකියාව කරන කෙනාට මේක මට ගැලපෙන්නේ නැහැ කියලා හිතනවා නම් රැකියාවෙන් යන්න පුළුවන්. ඒ වගේම එම්ප්ලොයර්ට හිතනවා නම් මෙයා තවදුරටත් සාර්ථක වෙන්නේ නැහැ අපේ ආයතනය තුල කියලා. එම්ප්ලොයර්ට පුළුවන් මේ පුද්ගලයා වයින් කරලා දාන්න. ඒක තම පරියාස කාලයක් තියෙනවනම් ඒ කාලය මොකද්ද ඒ කොච්චර කාලයකට තියෙනවද ඒ බලපවත්තරවද කියන එක සඳහන් කරලා තියෙනවා ඊළඟට ඒ වගේම මේ පරිවාස කාලයේදී ඔබ පරීක්ෂණ කරන විදිය පත්වීම අවලංගු කරන්න පුළුවන් දේ කාලය තුල හරියාකාරයෙන් කටයුතු කරේ නැත්නම් ඒවත් සඳහන් කරන්න ඕනේ. ඒ වගේම රැකියාවේ පාලනය කරන කොන්දේසි වෙනත් කොන්දේසි තියෙනවා නම් රැකියාවට නිරත වෙන්න වැඩ කරන කාල සීමාවල් දවස් වැඩ කරන කාලය තුල ඔබ විශේෂයෙන් පිළිපැදිය යුතු කොන්දේසි වෙන දේවල් තියෙනවා නම් ඒවත් මේ සේවා ගිවිසුමට සටහන් වෙන මූලික කරුණු වෙනවා. ඒ වගේම තවදුරටත් රැකියාව අවසන් කළ හැකි තත්ත්වයන් හා කොන්දේසි. දැන් මොනවද ඔබට ඔබ විනය ගරුක භාවය විශේෂයෙන් මෙතනදී. ඔබ දන්නවා විනය විරෝධී කාර්යයක් කරොත් රැකියාවෙන් ඔබ රැකියාව අහිමි වීමට තියෙන හැකියාව හැකියාව වැඩි විශේෂයෙන්. ඉතින් මෙතනදී මොකක්ද මේ ඩිසිප්ලිනරි ඇක්ෂන්ස් ඔබට ගන්න පුළුවන් මොනවද ඔබෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොයි ආකාරයේ හැසිරීම් රටාවද රැකියාව තුළ බලාපොරොත්තු වෙන්න කියන එක සඳහන් කරන සාමාන්‍ය වැඩ කරන වේලාවල් මම ඉස්සෙල්ලත් සඳහන් කරා සඳහන් සඳහන් කරනවා. ඒ වගේම නිමාඩු මොනවද කියලා විශේෂයෙන්. සත්‍යන්ත නිමාඩු තියෙනවනම් ඒ මොනවද වාර්ෂික නිමාඩු කොහොමද? ඊටමතරව වෙනත් වෛද්‍යමය හේතුන් මත නිමාඩු ගන්න පුළුවන්ද? ඒ වගේ වරප්‍රසාද නිමාඩු තියෙනවද? අතිකාල ගෙවීමකට හිමිකම් කියනවාද? කියලා ඕවටයිම් පේමන්ට් එකක් කරනවාද කියලා කියන්නේ ඕවටයිම් කියන්නේ ඔයගොල්ලෝ දන්නවා දැන් ඔහු වැඩ කරන්න ඕනේ පැය ගාණක් තියෙනවා ඒ පැය ගාණ වැඩ කර ඉක්මවා වැඩ කරන හැම පැයකටම ඕවටයිම් එකක් ගෙවන්න ඕන අතිකාල දීමනාවක් ගෙවන්න ඕන ඒක ගණනය කරන ක්‍රමයක් තියෙනවා ඒ අනුව පැයකට හිමි වෙන ඕවටයිම් එක ගෙවන්න ඕනේ සහ විශේෂයෙන් මෙයාට ඕවටයිම් හිමිද කියලා. හැම රැකියාවකටම ඕවටයිම් හිමි නැහැ. ගොඩක් වෙලාවට කළමනාකරන නැත්නම් විධායක නිලධාරියේ විධායක ශ්‍රේණී රැකියා හිමි අයට සාමාන්‍යයෙන් ඕවර්ටයිම් හිමි වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඔවුන්ගේ වැටුප සාපේක්ෂව ටිකක් විශාලයි. එතන ඕවර්ටයිම් කරත් නොකලත් ඒ ඔහුට ඒ කොටසේ වැටුපේ අන්තර්ගත වෙලා තියෙන ගොඩක් වෙලාවට. සහ වෙනත් වරප්‍රසාද තියෙන නිසා ඉදාගෙන දාරෙන්න ගොඩක් වෙලාවට ඕවර්ටයිම් හම්බ වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් හම්බෙනවද නැද්ද කියන එකත් මේක සඳහන් කරලා තියෙනවා. ඒ වගේ වෛද්‍ය ආධාර තියෙනවා නම් මෙඩිකල් ක්ලේම් තියෙනවා නම් ඔබ දන්නවා සමහර අවස්ථාවලදී රැකියා කරන අයට වෛද්‍යවරුන්ගේ ප්‍රතිකාර ගනිද්දී ඒවට ප්‍රතිකාර සඳහා යන වියදම් නැවත ආයතනෙන් ගෙවනවා. ඒකට අපි කියනවා මෙඩිකල් රීම්බර්ස්මන්ට් එකක් කියලා. ඒ වගේම ඔපරේෂන්ස් හදිසි රෝහල්ගත වීම මෙවැනි දේවල් ආවරණය කරනවා ආයතනයේ පැත්තේ. ඒ වගේ දේවල් තියෙනවද කියලා සඳහන් වෙනවා. මේ සේවා ගිවිසුම තුළ. ඒ වගේම රැකියාවට අදාළ ඕනම අවස්ථාවක අර්ථ සාධක අරමුදලක් විශ්‍රාම වැටුපක් වැටුප් ක්‍රමයක් හෝ පාරිතෝෂික යෝජනා ක්‍රමයක් පාලනය කරන තියනවාද කියලා. ඔබ දන්නවා දැන් පාරිතෝෂික කියන්නේ ග්‍රැටිවිටි. වසර 5ක් එක් ආයතනයක අඛණ්ඩව සේවය කිරීමෙන් පාරිශෝෂික දීමනාවට හිමිකම් කියනවා. ඒ වගේම EPF Employee Provident Fund කියන්නේ සේවක අර්ථ සාධක අරමුදල. ඉතින් මේකට සේවය කරන කෙනාගෙන් 108ක දායකත්වයක් එයාගේ වැටුපෙන් අඩු වෙලා යනවා. ඒ වගේම ආයතනයේ පැත්තෙන් 112ක් මේ පුද්ගලයාට ලැබෙනවා. ඉතින් 120ක ප්‍රමාණයක් දලක්ෂයක් රුපියල් ලක්ෂයක වැටුපක් ගන්න කෙනෙකුට රුපියල් 20000ක කන්ට්‍රිබියුෂන් එකක් මාසපතා යනවා. මෙහිම අපිට මොහු බොහෝ කාලයක් සේවය කිරීමෙන් ඒකට පොලියක් එකතු වෙලා ඉතින් මේක ලොකු මුදලක් බවට පත් වෙනවා මේ ඔහුගේ සමාජයේ කියන්නේ අවසානයේ ඔහු වියපත් වුණාම ඔහුට යම් මුදලක් වශයෙන් මේක ලබා ගන්න පුළුවන්. ඒ වගේ උසස් සීම් ලැබෙනවද මේක තුළ? උසස් සීම් ලැබෙනවනම් උසස් සීම් ලබා ගන්න මොනවද කරන්න ඕනේ? ඔවැනි කරුණු සඳහන් වෙනවා සේවා ගිවිසුමක් තුළ.